plăcut. Ehm, în seara asta sunt cu prietena mea, Oana. Ehm, mă bucur mult că ai vrut să facem împreună. Vreau să vorbim despre a cânta, deși l-am mai făcut odată, dar suntem la Bobola Folcușor și trebuia să, să vorbim despre a cânta. Ce înseamnă, Oana, pentru tine a cânta? Bună, spun și eu. Pentru mine a cânta ehm, are două, două semnificații. Deci, în primul rând, a cânta înseamnă a mă motiva atunci când uh, sunt oarecum la pământ. Uh, îmi pun muzică, cânt și este pentru mine acea semnificație uh, a ridicat de guler, cum spune un cunoscut prieten, și reușesc să pășesc mai departe și să trec peste obstacole. Super. Iar a doua variantă care este în această seară e cea de celebrare, atunci când lucrurile merg bine, când am depășit obstacole, am obținut rezultatele, mi-am atins obiectivele, trebuie să celebrăm și când, Super. de fericire! Super! Mie acum îmi vine să spun că a cânta înseamnă a fi în armonie și nu întâmplător am venit aici lângă aceste flori frumoase, mi se pare că și ele cântă cumva, nu știu de ce. Și ca notele muzicale, cum sunt ele în armonie, știi? Mi se pare că a cânta înseamnă ca totul să fie în armonie. Bune și cu rele. Pentru tine ce înseamnă a cânta? Ceau!